Et alors à tous les amis, c'est Zoubou, moi, 64, trop bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle euh, remake 64 qui s'appelle Mario 64 et Yoshi. Je ne dis pas plus comme ça, ça va pas vous spoil. Les achats euh, Mario et Yoshi. Ça va, on va changer de personnage en le Ouais, t'inquiète. Comment elle s'appelle Mario N. Yoshua. Il y a marqué ça, donc, donc pour lancer la ROM, ils font un patch et que dans le lien, là, avec le lien en description en fait euh, euh, il y a déjà le... Accueillir en... Alors, je vais, y arriver. Je en description. Euh, je vais le donner en, description la RAM Mac et il y aura aussi avec la RAM Mac euh, le... un kitif qui avec Yoshi. Monte, euh, sorte de, de Yoshi et Mario, c'est du putain, je la porte. Je vais me faire la gueule. Pichi pichi pichi Pourquoi je me commence une nouvelle carte Parce que. C'est mieux, on va commencer une nouvelle carte. a descendu. On a descendu ça en enfer. C'est pas mal. Voilà. Yoshi, très utile. En plus, t'es pas avec moi, Non. Ah non, Yoshi, non. Attends, Voilà. Attends, j'essaie un truc. Une grippe là normalement. Mais non C'est abusé C'est grave abusé. Ah il peut pas faire des campagnes avec hein. Faut pas être loin ombre. Avec ça trop. Je ça, je... Ouais, parce que faire ça sert vraiment un truc. Je vais pas bouger. Ouais, non, ouais, je Je différente parce une vidéo alors que je me réveiller. C'est tout à fait logique. Ouais, vous avez entendu. Le bon. Je pense pas que je peux le battre avec Yoshi, mais c'est pas grave. Ouais. Je pense des bonbons. Ouais. Non, non, merci. Non, c'est là. Euh, je peux écraser Yoshi. Non, il va disparaître. J'ai envie de récupérer les toits avec. Non, c'est vrai, je peux pas. Non. Oh, je suis trop fort. J'ai bien récupéré avant vampire dans les 5 minutes. Attends. Je prends les vannes. Pas le temps de sauter, très bien. Donc c'est veut dire qu'on peut voir des étoiles. Oh, je me demande s'il peut manger le pingouin. Ah, ah non, ouais, on n'a pas trop... On n'a pas trop... Ouais. On a pas trois étoiles, on se prend un autre niveau. Ah j'ai envie de voir absolument si je peux manger par moi. Ok, Ouais, c'est là, on va. pas disparaître, tout le Allez Oh, mon ami. je peux récupérer une étoile. Oh là là, ça vous des trucs. J'espère que vous entendez bien le jeu va voir pas des trucs bizarres. Je fais une connerie. C'est un C'est important. C'est une connerie. C'est important. Bon, je vais essayer de manger le loin. <laughs> J'espère que ça marche. J'ai suis à trouver ça pour Google le moi. Comme un il a plus de fois. Il y a un Yoshi dedans. Bon, je peux pas faire l'étoile de Yoshi. Euh, oh, la langue de Yoshi Ah faut toujours attention que je dois toujours rattraper non. Oh bah Est-ce qu'il y a une Yoshi dans ce monde Non je pense pas. Bah, J'ai vu dans l'eau que dans l'eau, on peut pas le mais ça rien du qu'on on est dans Donc on peut pas l'enlever en fait. Un second tableau. On va prendre le petit Yoshi. Si je veux faire un enfant Yoshi, c'est ma vidéo. Qu'est-ce que quest qu'il fait Yoshi C'est bizarre. Je de Yoshi, Ah, Ah, c'est rien. Il dire n'importe quoi. Je... Ah, le même. Oh, oh, oh. Non, il est chier. Non, arrête, t'es con. Je vais l'attraper un peu. Tiens, avec des sous bizarres, mais c'est pas grave. Ouais, c'est Yoshi. C'est Yoshi, ça a quelque chose, mais ça sert à rien. C'est trop le fun, en fait. Ah c'est là, mais vraiment, il m'a stabilisé, genre pour la première étoile que j'ai récupérée dans ce euh, niveau. Là, par contre, avec le chute, je suis obligé de faire le tour. C'est pour moi. Je pas se téléporter. Ah, il a tout prévu, le mec. Oh, une autre planche. C'est comme à la planche, quoi. Il a l'air appétissant comme un dinosaure. Parce que oui, le chien, mais... C'est un dinosaure Oui, bah oui. Un dinosaure, qui revient ensemble au Rex. Le direct, je pense tu peux manger des... ça <laughs> Non, Yoshi, ça se mange pas. Ah, c'est Yoshi, C'est marrant. Déjà, quand je voulais parler à je descends Ouais, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Une belle petite vidéo avec Yoshi, c'était sympa, voilà. Moi j'ai bien, j'ai bien aimé le gameplay, voilà. Le gameplay il est déjà. Et euh, voilà, les va combats euh, qui sur la sont Oui, une fin, une fin sans Yoshi, c'est bien encore mieux. bon, je rigole. Donc ça, c'est... Ok Non mais... Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour vous Et à la prochaine vidéo sur le Z, Zo et Yoshi. et Mario. Et on dit, je suis fatigué. Non, non, non. merci Mario, je vais dire à ma place. Et à très bientôt. Ciao.